本人是这个潘国华，我是来自中国山东潍坊的这个风筝专业这个制作者。嗯，这次应邀来到 DF 国际风筝会，这个参加这样的文化交流，我很高兴。我在中国，我在潍坊。 一直就是从事风筝制作、风筝创作和风筝生产和风筝文化交流。我从这个一九九九三年开始，呃，一直把风筝作为一种文化艺术和民族传统的东西，这个在我们的国家很多城市。 依据世界上十几个国家，我都到过。对于中国的风筝，我从很小我就开始制作。我在童年时间是八岁的时候，八岁我就开始做这样的中国最传统的嗯种子风筝，因为这风筝是比较简单的，就是三个竹条。 用一张很简单的风筝纸把它糊一下，拴线，它就可以这样放放飞。像这龙风筝，我已经做过很多条。我每到一个国家，我都要做亲手做上的风筝，展示一下我们民族的文化艺术。龙是中国人的象征，这个炎黄子孙，龙的后代。 <laughs> 所以放龙风筝吧，是一种很自豪的事。但是我发现很多各位的朋友对我们龙风筝是非常欢喜的，因为龙放到空中是非常壮观的，短的有十几米长，长的上百米，我都亲自的做过表演。呃，在中国，这个人们最欢喜、最欢喜的风筝就是龙风筝。 但是普遍，这个都能玩的风筝呢，那就是蝴蝶风筝，还有那鹰风筝。但是呢，根据人的各种喜爱，像这样的人物风筝，这是飞的的清华东湖风筝。所以中国的风筝是万紫千红。 这个花样非常的频繁，观赏非是很繁多。是不是国人根据国人的爱好，都每年都出现一些新的红筝创作？当时历史记载，传说是木板用了三年的时间做了一只木鸢，鸢就是鹰的一只，这个飞三日而不落。 他做成一个风筝，在空中飞了三天，都没落下来。那这个记载呢，只以现在来讲，已经两千多年。所以历史传说，风筝是中国人最早上市和发明的。我第一次来拜贺他参加的话，是一九九七年。 那是第一次来白河参加风筝会。我在白河滩，甚至说是在八国，呃，缺风筝业的朋友很多。呃，除了风筝业的朋友，还有其他是各行各业的朋友，我都交了很多的朋友。因为风筝本身就是交流，它是友谊的一种纽带。通过风筝，我认识了很多朋友。我结识了啊，其中一位就是这个。 是“阴险阴险连四海，风筝传友谊。”呃，这第八次来到百合滩风筝会非常高兴，结识了很多的国外朋友和法国的朋友。我衷心的希望法国的朋友有时间到我们潍坊去做客，参加潍坊的风筝会。潍坊风筝会每年是四月二十号这个举办大型的国际风筝会。